olen Juhan. rebi nahk ära, saad igavese hingerahu. julgelt, julgelt tõmbada tuleb, nii. jätad naha selga, ei lõpe su vaevad eales. ma veidi-veidi aga ikka rebin, see ei ole üldse valus. aitäh. külla juurde, külla, külla ah!. Äh, ah! minu juula. vaata filmi. tee seda kohe. ja veel kord näitame. tuleb. kas Mari on siin? Noh. vaata filmi. ma olen nii õnnelik kõrged. tõuse ära, rebi nahk ära, saad igavese hingerahu. vaata, vaata, nii nagu filmis, täpselt nii, näed, tõmbad tugevalt, vot nii Rapido usted! Mira, mira, mira, mira. Hop, hop, hop, hop, hop. mida teete? tule kaasa. tule lähme. jää siia, jää siia. tule minuga. jää siia, näed, isu on ju. oh, Tomu. salto, manos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Onea! ¡Nada, hanga! ¡Minun korut, minun korut! ¡Ay! ¡Nada! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hurria! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, onea! ¡Oi, kuivalus! ¡Oi, kuivalus! ¡Oi, kuivalus! ¡Veel, veel! ¡Naa! ¡Naa! ¡Liisa vaikka! ¡Ai, kuivalus! ¡Ai, kuivalus! ¡Ai, kuivalus! ¡Minata hanga! ¡Veel! ¡Veel! ¡Oh! ¡Kuivaa meni! ¡Ah! oi, oi, oi, oi. Ah, oi, muina, oi kui valus, oi nii mõnus, valus, valus, oi kui mõnus. stopp, stopp, stopp, puud ei lõhu, paneme kõik tagasi, nii. Nonii. vabandust, hallo, hallo. oot, oot, oot, ai, ai, ai. oot, oot, oot, las mina ütlen. kui hea, kui hea. appi, appi, mida teed, mida teed? oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. oi kui hea. ei, ei, ei, ei, ei, ei, aita teda. ai kui hea, ah kui hea. nii, nii, tubli, tubli andke andeks, kas te Mari olete näinud? Hops. rebi nahk ära, saad igavese hinge rahu. julgelt, julgelt tõmbada tuleb, nii kas Mari on siin? lõdvestu, vaata filmi. aga ikka rebib. aa, teda? tean küll, sinna-sinna. nüüd läheb alles elu ilusaks. Bravo, see on suurepärane. hoidsite kinni, sind ei olnud. kas seda oled näinud? Te anche lì, sinna! sina, söön su ära. mis sa tallad minu peal? kes, mina või? siia, siia. kao maha, kohe maha, sa kõnnid inimese peal, kohe maha, kohe maha, hop, hop, hop, hop, hop ise, stopp, tagasi, tagasi, tagasi. ise koristab ära, kas läbi ei ole midagi õpid, kui sees ei püsi. ah, ai, ai, ai, ai, ai, kader, kader, ai, ai, appi, appi. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Mari, Mari, ma leidsin su, Mari. ai, tere, Juhan. ei, ei, ei, ei, ei, ära siit, ära siit. hakkame sporti tegema. kust siit välja saab, kust siit välja saab? sealt, sealt saab välja. <laughs> mis te sipp olete? tasu, tasu, tasu, tasu trenn läbi, aga oli hea. nii, õlled kohal oh,. Oh, oh. tere, Sarvik! tere, poisid! ärme täna elu mõttest räägi, joome niisama, eks? nii